взагалі ніякого запаху ні свинячого гівна, нічого. Пахне саме привіт, друзі! Сьогодні я покажу, як підготовити свинячий шлунок для начинки ковбасів або зельцу, або просто його е, зварити і з'їсти. Ось шлунок із свіжої свинки. Я з нього витрасив усе, що було всередині, і тепер вивертаю його так назовні. Ось такий файний шлуночок, невеличкий. Свиня була десь 120 кіл, важила. І нічим не воняє. Отак, вимиваю шлунок від залишків їжі. Тепер я засипаю трохи крупної солі і трохи солі. І отак починає його прати. Соль із содою зніме оцю верхню плівочку, яка була у шлунку і яка має не дуже приємний аромат. А також не тільки механічним чином вона все побирає, але ще й завдяки своїм властивостям вона вбере в себе зайві аромати. І ще можна пошкрябати його ножичком. Ножичок, а говт іде отак. Свинячий шлунок відрізняється від коров'ячий тим, що тут немає плівки, отої зелени, яку потрібно знімати. Тільки трохи отак пошкрябати і все буде чудово. Вивертаю шлунок назад. І трохи тут його ще з порізкою. Отак відрізаю. І отдам кому-небудь. Кисюня. Будеш таке їсти? Так, перевіряємо. Взагалі нема ніяк, ніякого Стороннього. запаху навозу Стороннього запаху? Ні. якого? Нема взагалі ніякого запаху. Ні свинячого гівна, нічого. Пахне саме ферментами, тими, які є у шлунку. Трошки таким кисленьким і все. Шлунок вже ідеально чистий. Тепер я ще його е, посиплю сіллю та содою і залишу на декілька годин, а можливо на ніч а потім промию і він буде готовий. Друзі, оця штука дуже непопулярна. Люди не знають, що з нею робити. Вони вважають, що вона воняє гівном, але вона смачна. У мене на каналі є мільйон страв із свинячого шлунку, із коров'ячого шлунку. Вони дуже смачні, дуже популярні у всьому світі. А ще це чудова оболонка для того, щоб зробити справжній зельць люди вдаються до хитрящів, якщо у них нема шлунку, вони роблять у марлічки, у пляшці і ще в чому завгодно, але кращого, ніж свинячий шлунок для з'єльця, для сальтісону, ще навіть ніхто і не видумав і не вигадав. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, отакі величенькі. Пишіть в коментарях, чи використовуєте ви свинячий або коров'ячий шлунок. Підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте кухня це найспокійніше місце.